Go tlhapa diatla go rotloetsa botsogo jo bo siameng gape go go sireletsa le ba lelapa la gago mo malwetseng a tshwanang le letshololo. Go botlhokwa go tlhapa diatla pele ga o apaya, pele o ja, o jesa ngwana, o dirisa ntlwana ya boiteketso le fa o sena go tsetolola ngwana. Tlhapa diatla ka metsi le molora ka nako tsotlhe.